Action und Adrenalin begleiten die Rodeo-Wettkämpfe der Expo Rodeo Neuland 2015 an den Samstag- und Sonntagnachmittagen und am Sonntagvormittag gibt es etwas Besonderes für die Motorradsportfreunde. Expo Rodeo Neuland 2015